大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们这一个月的什么呢？生肖流月运势解析，风水轮流转，好运在你家。接下来进入了什么？农历三月，农历三月是阳历的四月五号开始，它的流月的干支是戊辰月，这个月份也是俗称的什么呢？路上将军月，它是一个非常难得有福报的月份哦。哦，它所谓的根强运旺，十分难得。 所以，我们一定要好好的运用这个月的好运气，因为会用命者不但可以知己，而且我们还能够知彼。己强彼弱，就是我们的运势好，对方运势差的时候，那我们就可以怎么样攻城略地。那如果是己弱彼强，我们今天的、先天的这个月的运势如果不大好，那我们就可以要保守修整。所谓高筑墙，广积粮，等天时地利一到，我们就可以出动了。 这才是真正的用命之道哦！来，首先我们来看看属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这个月份可以说是运势十分强盛，年太岁有加持之外，月流月的气场也站在属老鼠的朋友这边。这个月份属老鼠朋友一定要好好把握这个时间。怎么说呢？如果你有任何的好的规划或是好的计划，你一直没有办法去落实去实现它，那这个月里面你一定要充分的怎么样呢？ 去落实去实践它，因为这个月份就是属老鼠的朋友在上半年运势最强的一个月。那无论是考试、晋升，或者是一些生意上，你都可以有很大的一个进展。所谓天时地利人和，万般的好运也必须怎么样呢？你必须去实践它。如果你是属老鼠的朋友，你这个月千万不要放过，努力拼命。 这样你的收入或是你的财富都有机会大跃进哦。再来，我们来看看我们的属牛的朋友。属牛的朋友这个月要低调一点。好，这个月属牛的朋友呢，心情上跟情绪上你会比较焦虑不安，所以连带的做事的决策上面你就很容易出错了，尤其是人际关系跟感情上面。哦，那你属牛朋友就容易怎么样？心浮气躁，一时心直口快，心里。 不是这么想，但嘴巴已经说出来了。那这样怎么去改善它呢？其实属牛的朋友，你可以好好的做什么呢？运动跟健身，无论是跑步或是游泳，都对属牛的朋友有非常好的帮助。你只要能够常常的去给自己小小的慢跑，或是下班之后我们去，比如说健身房或者我们的游泳池，去给自己做一个 SPA，哦，去游泳，那就可以怎么样代谢掉你这些焦虑的气场，反而。 带来给你什么一些很好的一个思维，这样你做人处事就会非常的成功。接下来我们看看属虎的朋友，属虎的朋友呢，这个月份呢还是一个比较挑战的月份哦，因为这个月属虎的朋友呢，你的内心充满了什么？充满了斗志，充满斗志，状况就是好想好想好想要好好的拼搏一番，但时机好像跟你作对一样，很多好不容易谈好的事情哦，特容易产生了变卦。 所以这个月属虎的朋友，你要耐着性子，无论你是谈生意或者是跟别人交往，一定要怎么样？想先听别对方的想法，我们多倾听，多了解，哦，那对方才能够把他的想法跟你讲，那我们才能够依照真正的状况，我们做一些呼应。不然这个月属老虎的朋友，你这么强势状况之下，你越强势，你就变成强迫了。 那有些人他就吃软不吃硬，过去他可能碍着面子或者是啊，看你这个人就是这样，会让着你。但是很奇怪的，到这个月份，你越强迫他，他就越要跟你顶着干。所以是说，属虎的朋友，记得透过倾听，你要把百炼钢化为绕指柔，那才是你的真本事。不然呢，如果对方可能因为你的强势之下，当下妥协了。 但是事后他可能反悔，或是在后面给你讲一些不好听的话啊，某某某，你每次都用这一招，你讨厌，哎，这样对你的长期来讲的人际关系是很糟糕的哦。好，接下来我们看看属兔的朋友，属兔的朋友这个月份要注意的是什么呢？你的注意力不大集中了，哦，老是东想西想，容易做出白日梦。这个月份对属兔的朋友来说呢，就是一个胡思乱想的一个月份了。 哦，就像一个小孩一样，早上可能我们遇到一点点小事，哦，可能就当下也就过去了。但是呢，你就脑中开始脑补说啊，这故事演发成什么样的故事啊？越演越烈啊！哇，好像把它演出什么像一个史诗巨作一样。哦，其实这个也没有什么太大必要了。那你早上想完也就算了。哦，我们所做的朋友早上没有想完，可能开始工作开始忙，到了晚上又想到啊，早上那个故事我还没有想完。 要继续开始想，其实这样子的去宣泄自己的压力，哦，生活上的压力也是一种很好的一个办法，但是，哦，会让你容易什么呢？你本来要去专心在后面要做的事情，就变成什么，把时间都花在做白日梦上面了，这就比较可惜了。所以说，这个月老师建议属猪的朋友，你可以多出去走走，因为你身体能够跟大自然的能量进行交流的话，哦。 甚至你边走边胡思乱想，但是你想出来的有些东西，无论正面或负面的，都慢慢的把它代谢掉。在在哪里呢？不是在你家里，也不在你办公室，在大自然中，这样其实是比较好的。而且有时候你在散步的胡思乱想或跑步的胡思乱想之中，把它代谢代谢掉之后，取而代之的是什么？灵光乍现。所以说，记得哦，那属猪的朋友，这个月做白日梦要小心一点哦。接下来我们看看属龙的朋友。 哦，属龙朋友在这个月心中充满了一股气，是什么气？其实说不上来，好像该做什么事情，又好像这个事情不能太急着做，做了你怕操之过急，不做你又怕什么？好像不做又不对，哦，就处于一个什么呢？患得患失、进退失据的感觉。而在除了公事之外，你在私领域上面的时候，比如说你像家人呐，或者是情侣呀，哦。 你会有一些感觉到什么不吐不快的感觉，那这个方法到底该如何是好呢？老师有一个建议哦，这个月属龙的朋友，你可以用唱歌的方式，或者是怎么呢？看电影，这两个方式对属龙的朋友你是非常有帮助的。唱歌其实你不见得要花很多钱去 K T V 唱哦，现在其实还蛮多的那种唱歌的 A P P，然后在家里你可能用手机或者用平板搭配耳机，其实唱起来就还蛮开心的。 那另外一个方法就是什么呢？我们去看电影，好，看电影就不是在家里看了，哦，那我们就应该去电影院去看，好，透过这个音效跟声光跟环境，好，才能够让你的那些那股气慢慢代谢出来。哪怕你是一个人去看，一个人去看都可以，好好的享受自己那一到两个小时的时间在电影院中度过，其实这是很好的做法，而且很容易可以把你心中那股闷气。 还是不安的气息哦，给它代谢掉，不然的话哈，如果你这股气你没有代谢掉，很多时候你会觉得怎么样呢？一急躁，在不明不白状况之下，哦，就做一些让人家觉得啼笑皆非的事情，到后来其实都是自己的误解跟误会，好，这有时候就蛮尴尬的。好，要记得哦，如果公事上遇到一些不吐不快的事情的时候，与其你要先去呛。 或是要去提出什么状况之下，你可以先问为什么会这样，先询问，先让这个话先讲出来，总比我们先去立刻就发作就指责或是去更正，哦，会来得好。记得哦，属龙的朋友，接下来是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月好运开始晋升了。这个月属蛇的朋友有什么运呢？八方贵人运，哦，八方贵人运。 这个月属蛇的朋友呢，他虽然是流年上他属于岁破哦岁破，但是呢不好的流年，我们有好的流月，这个月份就是属蛇朋友很好的流月。这个月属蛇的朋友呢，可以借他人的力量或是他人的建议、金玉良言，来让自己更得到进一步的好运的提升。正所谓八方贵人来，好运才会通通来。掌握贵人方法很简单，只要能够怎么样与人为善。 偶尔的私语小会，比如说什么呢？我们不用太小气，啊，说我们请一些小客啦，哦，然后朋友之间抽个小烟呐，或是不吝惜在大在别人需要帮助的时候，我们给他施个援手，哦，就可以建立起哎很好的贵人沟通的桥梁。俗话说啊，有人就有业绩，有人气就是财气，但是人气跟财气不会平白都有，只要你愿意付出。 这个月会有很好的贵人，在未来会在你需要的时候给你很多很多的帮助。接下来是我们属马的朋友，哎呀，属马的朋友，这个月又是什么好运连庄月？神清气爽，运势强，好运强到挡不住，运势可以延续到我们上个月的非常好的运势，到这个月一样很旺。老师除了赞叹属马的朋友之外，剩下就是有点小小的嫉妒。为什么？因为他运势实在是太好了。 好，波克老师要讲一句话哈，无论呢你再好运，好天时地利都有，你还是需要人和。什么是人和？至少你得出本人，啊，本人要努力。如果你今日运很好，但是你只是日复一日做一样的事情，随波逐流，那再好运都仅能维持稳定，而且他的运气会容易坐吃山空。那如果 你是一个好运，但是又努力的人，那你就可以达到什么？财源广进。那如果你好了运，然后呢又非常努力，哎，那你就可以怎么样？你就可以怎么业绩通四海，财源达三江。如果你好运又拼了命的努力，那发家致富就是有你一份。哦，所以说有些人来问说，嘿，老师，你说我的运很好，但是。 我怎么他还没有发财呢？那老师只能问你一句，是说你做了什么事情，让你有机会发财？各位，这个是很重要的。如果你今天运很好，而发财运了，但是你什么都不做，那怎么样发财呢？对不对？就算财神爷他已经在了你的人生路上的转角，准备大批金银财宝给你，但是你根本就不出发，那财神要怎么帮你呢？ 哦，所以说，人，天、天时、地利、人和的人是很重要的。除了贵人，更重要的是你本人，还记得喽？接下来我们看看属羊的朋友，属羊的朋友这个月要十分保守哦，因为这个月属羊的朋友是属于诸顺诸事不顺的月份，那该怎么办呢？哦，其实只要你行事一定要进行什么，按部就班，不要着急。 你也不要患得患失，这个月不是属羊的朋友做任何决定的好月份，也不是任何你可以去要开始拼做新计划的天时。在这个时候，明哲保身就是最好的做法。如果你有宗教信仰，其实我们可以多多的什么诵经，诵经不用诵什么很长啊，或者是很难念的经，我们诵诵心经，哦，或是道家的清净经，这就很好了。 那如果是民间信仰以外，比如说基督教的朋友，那你可以怎么样的多祷告？因为在我们自身能量比较弱的时候，我们可以透过诵经或是祷告，让上天来给予我们一些加持跟保护。记得喽。接下来是属猴的朋友，属猴的朋友你要看仔细了，这个月份就是你上半年最应该把握的月份了，因为这个月份是属猴的朋友上半年运势最旺的一个月。 那那么强旺的一个月份，就要配上最积极的来使用，无论财运、事业、感情，或是任何一切，这个月份都有很大幅度的进展。一扫我们在农历年后这段时间的什么压抑跟阻碍，是可以大展拳脚的一个月份。当然，有些属猴的朋友哦，因为他在年初的时候遇到一些压力跟阻碍，搞就好像有点被吓怕了。 好像必须是保守才是最好的做法，但是老师给你的建议是，只要你准备好了，你请你放胆的下去做，下去拼命吧。你不拼，因为机会就这么多，那这些就机会就是别人的。当然，老师在讲流年的时候有说过，属猴的朋友今年还有什么呢？有卷舌、绞杀、六害这几个凶星，这个月份会不会发挥它的力量？也是会的，也是会的。 不会是因为你这个月运很好，然后这些凶星都被压制住了，并没有。无论是卷舌星的给你的什么冷言冷语、酸言酸语，六害星的什么小人背后捅一刀、绞杀星的事情，给让你遇本来做的事情困难重重。但是我们就是要做什么？做坚持。人生最重要、最难得的就是坚持与毅力。成功胜利是属于自己的，酸言酸语是属于别人的。 嘴巴长在别人脸上，他们要怎么讲，那是他们的事；但是我们要怎么做，是我们的决定。如果我们因为别人的话语来让自己没有办法往前进，那这个动作是非常非常的可惜的。因为他们你不做了，他们只会说啊，跟我说的一样吧；还是你做了，你成功的，他们就会闭嘴啊，我早就看好你了，对不对？人世间就是这个样子，你能不能？ 在你属于你的时间，坚持你的理念跟想法，这就非常重要喽。属猴的朋友，你一定要记得，你这个月只要很努力的，拼了命的去努力，那不但不但是你今年上半年，甚至你现在下半年的基础，甚至明年的好运，都在这个月垫下了十分重要的基础。千万不要放弃这个月的好运。接下来我们看看属鸡的朋友。 属金的朋友，这个月就是运势比较强的一个月喽。这个月是属金的朋友属于财贵两全的运份哦，贵两全的月份。那这个月虽然财运跟贵人运都很旺盛，但是老师非常建议你，有了财运之外，我们一定要最着重的就是任何可以帮助我们的贵人，我们都要去珍惜。为什么？因为你财运其实都是一时的，财运都是一时的，但是贵人他是一世的。 那我们这个月贵人属于什么样的贵人呢？这个月贵人属于长辈类型的贵人，也就是你的长官、长辈，有什么问题可以多向他们咨询，可以多向他们咨询，让他们来给你的一些建议。哎，毕竟他们有什么，他们有处事的经验，他们有什么人生的知、人生的知识，有时候他们的想法对你来说的帮忙就会很强大。但是如果你坚持了己见，觉得是说，哎。 我这样做绝对没有错啊，好，不然你说服我。其实人家为什么说服你呢？说服你对他有好处吗？你可以照你的方法去走啊，但是是错的，别人也不想提醒你，为什么？因为还要说服你太麻烦了。明明就很明摆是错的，但是你就是不听，还要我们说服你，会不会太累了吗？这实在太累了。好，所以说我们不懂的地方，我们一定要多做什么呢？跟我们的长辈或长官去请意。 不要说不耻下问，我们叫什么？虚心求教。请教别人绝对不是件羞耻的事情，但是你虚心，你才能够得到更好的进步，对不对？好，人生的胜利哦，我们不要看自己服不服气，而是看你有没有做正确的事情。你服气不服气，跟胜利与否一点关系都没有，是吧？好，接下来我们看看属狗的朋友。属狗的朋友，老师必须说。 在十二个生肖里面，属狗的朋友这个月份要非常非常非常非常的保守了。这么多个非常，你就知道老师要讲的东西就很严重喽。这个月份会有很多的诱惑来让属狗的朋友想要让让你做，哎，你赶快做啊，哎，赶快往前冲啊。但是这个很高机会是一个陷阱哦。这个月属狗朋友在行事的时候，常常遇到什么天人交战哦，天人交战的局面。 很多似是而非的事情会让你怎么样？不知所措。所以这个月最好的做法是什么？凡事不是必要的事情，我们下个月再做。多想想，多考虑，或是不是一定要急着这个月做的，我们就放到下个月去做吧。不着急的事情，我们为什么要这么做呢？比如说投资，这个月不投资会怎么样吗？不会呀，呀少赚多少钱？少赚总比多亏好。各位说对不对？ 哦，所以说，不是很急的事情，我们就把挪到下个月，因为一个月才几天，一个月才三十天，对不对？放下个月再说吧。哦，越是急的，它越可能是陷阱，或是你很容易做出错误的决定。所以这个月，老师建议属狗的朋友一个很重要的原则，听清楚了，你要做什么，急事缓办，缓事你才可以急办，这个原则就很重要了。 因为它本身不急的事情，也不催着你要做的事情，对吧？它本身就不是很重要，那我们就可以好好的思量这件事该不该做，把它放第一顺位。越急的事情，又就越代表什么？你要短时间之内做出决策，真的是应该这么快吗？哦，这个要自己啊想清楚一点。哦，不然原则上如果你太快做决定，本来不会错的，但是到你后面就容易做错。啊，你过去可能就很清楚可以把这事做好的，这个月份就容易做错。 那关于我们的私人领域方面呢？哦，比如说我们的情侣啊、夫妻之间啊，或者是家人啊，常常会找你吵架。那吵架是代表什么意思？观念不合喽。吵架就是观念不合嘛。你想的跟我想的搭不上一块，你要的跟我要搭不上一块，这就是争执，就是吵架。那我们就让让对方吧，让他吵赢吧。无论有理无理，让对方赢吧。吵吵输了会怎么样吗？不会，心情不爽，情绪不爽。 很重要吗？其实事情本身本体不重要，对不对？啊，你都不喜欢，你都不不在意我啊，怎么怎样这样的？这可是那事情是很重要吗？不是啊。那你这个月想据理力争是对吗？不对，因为争执，你赢了，场面，你输了，情面，这个怎么样都划不来。但是你让让别人赢，你输了局面，但是事后发现，哎，可能你是对的。 那你就赢了情面哦。在这个争执之中，通常只是争一口气了。但一口气很重要吗？一口气能够拿在当前买东西、买早餐、午餐、晚餐吗？只有爽跟不爽而已，一点价值都没有。您说对吗？好，最后一个我们属猪的朋友了。属猪的朋友这个月要当心了哦，乖乖当个可爱卖萌的猪宝宝才是上策。这个月针对属猪的朋友，你会有很多挑战跟压力。 不要说取得什么进展了，这个月呢，很多时候发生明明不是你自己犯的错，但是不知道为什么大家都会把矛头指向自己，不然就是自己明明的业务都做得稳稳当当了，然后呢，比如说啊，你既然做好了，你怎么没有出来帮帮别人呢？哎呀，这是做什么好像都不对哦，不是你的事，你干，然后你自己做好的事情呢，你去帮忙别人就变成什么？不是你的事，你干嘛多管闲事？ 啊，怎么做怎么错，真的是太靠背了哦。做什么都被人写，但是老实说，人生就像海波浪，有起你也是会有落。好，遇到委屈，其实我们不如笑笑吧。啊，算了，你既然这么讲，那我也没话讲啊，对不对？算了，先过吧。好，不要在前面去讨论什么事情。好，不是你做错的，终究不是你做错。对方在坚持，问题是你没做错的，你就是没做错。 不是我，就是不是我。然后有些人恩将仇报，哦，或许他们只是当下不能明白你的好意，或他们误会了什么事情，真相总是会解下解开来的。哦，老师建议呢，这个月属猪的朋友，哦，初一十五或初二十六可以多去什么我们的财神庙，像老师后面这一尊就是我们的玄坛元帅五路财神，啊，去给他拜拜求平安，或者是到我们什么行天宫或是关圣帝君庙。 上个香，请个安，然后祈求一下平安，还会给你很好的帮助哦。哦，那什么样的庙比较好呢？就是最好就是老师刚才讲到了一些大庙。那如果是你路边的坛或者是宫，哦，老师又比较不建议哦，因为你属猪的朋友这个月正坐太岁，然后又逢月破运。大庙的给你的帮助会比小庙的宫或坛来的多，这个是还蛮现实的事情的。好。 好，以上就是我们农历三月份、阳历四月份的生肖流月运势解析。请各位新朋友一定要订阅老师的什么官方频道，并这样才能掌握什么我们每一个月的运势吉凶。记得按个喜欢，按个 like，或是帮老师分享出去。谢谢您哦，我是陈老师，我们下次见。